Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детские карнавальные костюмы. Это костюм цыпленка с юбкой-пачкой. Вот так вот у нас выглядит в запечатанном виде. Индивидуальная полиэтиленовая упаковочка. Она на молнии. А, упаковка может отличаться, но сейчас у нас упаковочка такая. Очень удобно, то что можно открыть, закрыть, положить костюмчик назад. Итак, положили костюмчики у нас, значит, в запечатанном виде. И давайте посмотрим, из чего состоит комплект костюма. У нас в товаре визитка интернет-магазина Grandstart.ru. Вот так вот это выглядит. И посмотрим сам костюм. Что у нас входит в комплект. В комплект костюма у нас входит вот такой вот э, как э, комбинезончик, можно сказать. Здесь он уже вот так вот идет для ножек с трусиками такими. Вот так вот это выглядит. Здесь все тянется. Ткань у нас тянущаяся. А, на груди у нас э, пришита поеточная ткань, золотистая с серебром. Вот вы можете посмотреть, что это все вот переливается, все блестит. Очень красивый, качественный костюмчик. <clears throat> Длинные рукавчики у нас. Рукавчики тоже также пришиты у нас поеточная ткань блестящая желтая можете, золотистая такая можете посмотреть в форме крылышек. И на пальчик у нас одевается такая вот резиночка, чтобы, если что, вот как бы крылышками можно было махать. Вот так вот это выглядит. Сзади у нас также по спинке поеточная ткань. И здесь у нас такой небольшой вырез. Вот так вот это будет выглядеть. И по э, шейке застегивается на пуговичку просто застегивается. Вот такой вот у нас как бы комбинезончик. Далее в комплект у нас входит головной убор. Он одевается на волосы э, при помощи невидимок. Вот такие вот невидимки. Они довольно плотные, удобно держатся. Здесь у нас идет фатин. И внутри у нас идет красный такой гребешок. Вот так вот выглядит. Здесь вот клюв у нас маленький такой, клюв, вот можете видеть. Вот такой вот замечательный, красивый головной убор. И помимо этого в комплект у нас входит ярко-желтого цвета юбка-пачка из фатина. Вот можете посмотреть, многослойная. Вот сколько здесь слоев фатина. Однотонная, ярко-желтая. Здесь у нас по талии идет резинка. Вот такая вот она тянется, как хорошо. Хорошо и вот такая вот объемная юбка-пачка. Она в цвет головному убору. Вот полностью костюм цыпленочка для девочки. То есть а, юбочка-пачка, головной убор с фатином и э, комбинезончик с крылышками. Если вам понравился костюм цыпленка с юбкой-пачкой, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.